lihat yang lagi makan kedondong ekspresinya kayak gimana coba ngidam orang hamil kayak gini ngidamnya nih kedondong jeruk nah ini nih wah dimakan-makan ekspresinya lihat Manis sih Pak Asem? Hmm. Hmm. <laughs> manis Pak ya? Kalau yang makannya sih manis. Wah. <laughs> Malah ngikut-ngikut terus nangis. Udah linu duluan. Iya. Enak kayak sih. Kayak enak tuh makannya. Yeah.